Nas últimas semanas falase moito da reforma laboral do Partido Popular do ano 2012 sobre a súa derogación total ou parcial. Pero o que hasta agora nunca se examinou foi as consecuencias desa reforma sobre o que é os dereitos no traballo e a incidencia sobre a reducción dos salarios tan importante que se produciu. Para isto, vamos a analizar tres indicadores para saber exactamente que pasou e que está pasando Vamos a analizar os incrementos eh, dos salarios en un período, o IPC nese mesmo período e o PIB nese mesmo período. O período que vamos a, a examinar será desde o ano 2011, ano anterior á reforma do Partido Popular, e 2019, ano anterior á COVID, porque xeito os datos non estarían contaminados por a crise sanitaria e serán bastante máis precisos. Como podedes ver, vamos a collar a referencia deses indicadores no período 2011-2019 E vedes que o salario medio, son datos da Xencia Tributaria, no ano 2011 eran de 19.102 euros e no ano 2019 de 20.566. O incremento é do 9,2, é dicir, un 9,2 no período de 8 anos é o incremento máis disminuído, máis reducido que se dá en toda unha serie prolongada que non ten antecedentes hasta agora, apenas un 1% cada ano. Pero eso non é o máis importante. O máis importante é que Vayamos a ver os seguintes indicadores. IPC. Que sucedeu nese mesmo período co IPC? A suma do IPC en cada un desos anos hasta o 2019 foi en total do 10,2. É dicir, a inflación subiu máis que o, que o incremento dos salarios. Isto sí que non hai ningún antecedente histórico, é dicir, é tan excepcional que únicamente se dá en momentos de guerra. Pero aquí a guerra se declarou contra a clase traballadora. É dicir, a través dese decreto lei que ten unha estrategia e ten unha arquitectura eh, legislativa pensada únicamente para eso, para reducir os salarios e reducir os dereitos da clase traballadora. Como podedes ver, os salarios do ano 2020 teñen menos valor que os salarios do 2011. A efectos, valen menos a efectos da carestía da vida, é dicir, do, do índice do coste da vida. Vayamos a un siguiente indicador que é o PIB. E por que vamos analizar o PIB? Porque o PIB é o indicador que ten un Estado, un país, para medir a súa riqueza en un período concreto. Neste caso vamos a coller un ano. E según estes mesmos datos, eh, do 2011 ao 2019, ese PIB, esa riqueza, creceu. E creceu en, en porcentaxe nada despreciable. Creceu exactamente un 17%. E que significa eso? Pois veredes, o PIB é todo aquilo que se produce, se manufactura en ese período concreto, en este caso dun ano, e nos dice que a único, único activo, único valor que pode crear esa riqueza é o traballo. Por qué? Porque absolutamente todo o que podemos conocer e ver, todo o que está construído sobre a natureza, desde un avión, un coche, un electrodoméstico, os edificios, as estradas, todo o que nos imaginemos está feito con traballo. Se a clase traballadora deixa de traballar 24 horas durante un día, non se crea riqueza. Agora vamos a ver como se repartiu esa riqueza. Que peso ten? Que peso teñen os salarios ten a clase traballadora respecto como referencia dese PIB? Veredes, no ano 2011, o total da masa salarial, os salarios da clase traballadora, representaban exactamente o 32% desa riqueza, sobre 1 billón 63 mil millóns de euros. E no ano 2019, pasamos do 32% ao 29%. É dicir, perdemos un 3% dese PIB do ano 2019 que eran 1 billón 244 mil millóns de euros. O PIB sube un 17% e os nosos salarios e a, e a nosa riqueza descende un 3%. Exactamente ese 3% representan 37 mil millóns de euros, que por cada un traballador ou traballadora é unha cantidade exacta de 2.099 euros ao ano. Toda esa transferencia de diñeiro se fixo gracias a esa reforma laboral Todos eses 37.000 millóns pasaron de ser riqueza da clase traballadora de pertenecer ás rentas dos asalariados ás rentas do capital. Os grandes titulares e propietarios, os accionistas das grandes corporacións industriais, da banca, das aseguradoras, das grandes constructoras, das empresas enerxéticas, de todos esos. E esa é o resultado desa política tan eficaz do Partido Popular contra a clase traballadora. Vamos a ver como se conseguiu todo isto a través da reforma laboral, como se consigue ese ciclo tan deprimido dos salarios de maneira tan regular, e aí o Partido Popular, eh, o modificar, o facer a reforma laboral, atúa dúas, do, sobre dous frentes moi concretos, especiales, moi significativos, non? do que ten que ver dos direitos do traballo, que é a negociación colectiva, os convenios e a contratación. Na negociación colectiva, eh, o primeiro que fai é atacar a ultraactividade, é dicir, aquelas condicións que estaban pactadas, que se mantiñan por lei hasta a negociación do novo convenio, desaparecen, co cual quedan en suspenso. Moitas asociacións empresariais se beneficiaron desta medida porque o que fixeron foi autodisolverse, desaparecer, e, por tanto, desaparece o interlocutor con que negociar o convenio. Por tanto, centos de convenios quedaron conselados e permanecen to todavía a día de hoxe conselados nas condicións que tiñan de fai oito anos ou dez anos atrás. Pero eso non é, non é só eso. É dicir, eh, lles dá a posibilidad, cambiando o orden de ascendencia do convenio, en donde o convenio de empresa que antes tiña necesariamente que respetar as condicións dos convenios de ámbito superior, ahora pode pactar condicións a baixa. Pode reducir o que estaba pactado en un convenio de ámbito superior. Lles dá esa posibilidad, ademais, lles permite, eh, para atacar esta medida, que poidan eh, argumentarse en condicións eh, en causas objetivas. Esas causas objetivas, como podedes ver, eh, son ou pasarían a ser desde ese momento todo que, o que significa a posible pérdida de beneficios ou a reducción de beneficios con respecto ao exercicio do ano anterior. É dicir, non necesita ter pérdidas, necesita argumentalas ou pensar ou prever que as vai a ter. Isto, pois, como eh, o resultado vai a ser eh, eh, eh moi, moi, moi especial porque moitas empresas a partir de aquí xa non teñen que presentarse expedientes na autoridade laboral, non hai quen os inspeccione e hai mm, a posibilidade de contraatacar todo eso queda eh, completamente eh, disminuída. E no tema da contratación, que é outro dos, da, dos aspectos fortes, porque para poder reducir salarios hai que precarizar máis as condicións de traballo porque así eliminas a, resistencia da clase traballadora, a disminuís de tal xeito que non hai xeito de facer oposición a elas. E, e nesto, pois, todo aquelo que era o contrato a, a casualidade na contratación tamén desaparece formalmente. É dicir, se unha empresa de automóvil fabrica coches, toda aquela actividade que sea relacionada con esta produción ten que estar prestada por esa empresa Pero ao mesmo tempo, se esa produción é estable, os contratos teñen que ser necesariamente indefinidos. Eso era o que determinaba a lei, pero a partir desta reforma desaparece. É dicir, pode estar prestada toda esa actividade dentro dunha mesma empresa por empresas auxiliares ou contratadas ou por as propias ETTs que esa foi unha das grandes reformas neste aspecto. As ETTs, que antes tiñan unha actividade moi marxinal de posta a disposición, para uns contratos moi concretos, A partir de aquí poden estar, eh, entrar incluso nas líneas de produción. Co cual, todo eso, eh, a partir de aí, se rompe un criterio de... de se rompe e, e, e, e, e se despedaza o criterio de unidade, de identidade da clase traballadora dentro dun mesmo ámbito, porque en unha mesma empresa pode haber traballadores fixos desa empresa, da empresa principal, traballadores eventuales da empresa principal, subcontratas, e ao mesmo tempo ETTs. Son universos distintos, con diferentes dereitos, con diferentes convenios, e sabemos exactamente o que representan as ETTs, sin ningún tipo de garantías en donde non se pode protestar, non se pode eh, eh, decir absolutamente nada, porque non hai renovación automática do contrato. É dicir, eso é o que sucede. Estas foron as grandes medidas que afectaron a todo o que fomos vendo anteriormente e que explican como sucedeu. As políticas do Partido Popular se fixeron para eso, foron eficaces para disminuir os dereitos da clase traballadora e atacar o que era importante para eles, para o capital, os salarios e as retribucións da clase traballadora, para empobrecelos, Sen traballo digno, sen condicións vida, de, eh, dignas, non hai condicións de vida posible. Condicións de vida posible dignas que acceso a vivenda, que tipo de independencia poden ter todos aqueles que están afetados eh, desta maneira. Pois eso foi o que sucedeu. Eso é a reforma do Partido Popular eh, no ano 2012. E iso é algo que non ten discusión. Hai que atacala, ten que ser completamente derogada e establecer como mínimo as condicións que viñan anteriormente, que xa tampouco eran demasiado boas, pero por menos permitían que nese conflito que, que ten que ver co conflito ca loita de clases se a, as forzas estén máis equilibradas, compensadas. É dicir, porque é un conflito clave. É dicir, a, a economía se decide en función desa relación de forzas. E aquí o Partido Popular actuou de tal maneira que quedou completamente eh, eh, vencida a, a resistencia da clase traballadora. Por eso é importante derogar a reforma laboral.